İsmail Şıxlı, Namərd gülləsi, ixtisarla. Niftalı köxa atın örüşünü dəyişəndə bir istədiyi hər yüyənini dalsın. Əvvəllərdə olduğu kimi qarxın suyu ilə belinin tərini yusun. Amma fikrini dəyişdi. Atı ilə yəhərli yüyənini örüklədi. Həm də hörüyü bir az yaxına, arxın alt tərəfinə çəkdi. Bilirdi, hava isti idi. At qan tər içində idi. Amma əlacı yox idi. Bu əvvəllər atına hara gəldi hörüklər, örüşünü də tez-tez dəyişərdi. Qoymazdı ki, tərrəsin. Yəhərini götürərdi ki, at nəfəsini dərsin. İstəyəndə otlasın, istəyəndə kişniyib şaha qalxsın, istəyəndə mıxı qoparıb ilxiyə cumsun. Qaynar gözlü kəhərin işıldayan dərisinə, səyriyən sağrısına, qızıl teli kimi yumşaq yalına baxmaqdan doymayan Niftalı çox vaxt atı yalmanlayıb belinə qalxar, birbaş kürə sürüb çimizdirər, çox vaxta yalına yatıb o üz atlayardı. O vaxt özünün də, atının da qorxusu, hürküsü yoxdu. Həm cavan idi, həm də... Amma indi, illahda çoxalğa keçəndən sonra səksəkəli yaşayırdı. O astaca addımlarla dikdirə çıxdı. Arxın üstündən atlayıb ağacların kölgəsində dayandı. Gözünü üfüqlərə qədər uzanıb gedən taxıl zəmlərinə zillədi. Astaca meh əsirdi. Qara qılçıq sümbüllər xışıldayırdı. Otları çoxdan saralıb solmuş, dərəli təpəli bu boz çöllərin ortasında qoşalaşan qova ağaclarının yarpaqları da xışıldayırdı. Hansı rəhmətliyin isə savab üçün əkləyib, bu ağacların dibindən axan arxın suyu da qırçınlanıb şırıldayırdı. Niftalı Koxa kölgəyə atılmış balaca, döşəkçə və mütəkkəyə baxdı. O həmişə biçinçilərə baş çəkməyə gələndə burada uzanıb dincəlirdi. İndi də həmişəki kimi elə yarrı yaraqlı palazın üstünə keçib mütəkkəyə dirsəklənmək istədi. İstədi ki, isti təntizsə də nə çəkmələrini soyunsun, nə də tüfəngini, qoltuq altısını çıxarıb yanına qoysun. Amma gördü ki, mümkün deyil tər yuyub aparır. Bir də ki, kimdən qorxacaqdı? Kərəm yəqin ki, bu saat Dilican tərəfdədir. Yayın istisində buralarda olmaz. Olsa da qorxusu yoxdur. Kərəm heç vaxt əlyalın adama güllə atmazdı. Bircə o gədədən ehtiyat eləyirdi. Kətdən qaçandan sonra buralarda kolda kosta dolaşırdı. Tüfəngini ağaca söykədi. Çəkmələrini soyundu yaxası qaytanlı köynəyinin düymələrini boşaltdı və palazın üstünə uzanıb mütəkkəyə dirsəkləndi. Cib dəsmallarının uclarını düyünlüyüb başlarına keçirmiş biçinçilərin oraqları cingildəyirdi. Bu cingiltilər köpşənlərin xışıltısına qarışmışdı. Biçinçilər tələsirdilər. Onlar da istəyirdilər ki, işlərini tezcə qurtarıb, aldıqları haqqı ilə burdaca, aramda, xırmanda döyüb taxıllarını yaylağa balalarına aparsınlar. Elə niftalı köxada tələsirdi. El çoxdan yaylağa qalxmışdı. Amma o köçünü saxlamışdı. Sözün düzü kənddə tək qalmaqdan ehtiyatlanırdı. Elə biri gəlmə mürşüd. Onun əslinin, nəslinin hardan olduğunu kənddə heç kəs bilmirdi. Bircə o məlum idi ki, çoxdan, lap çoxdan Niftalıgilin doqqazında üstü başı yamaqlı, acından hülqumu qalxıb enən, məlul müşkül baxışlı bir oğlan boynunu büküb dayanmışdı. Əlində əsa, çiynində nimda şeybə, başında tükü tökülmüş papaq var idi. Soyuqdan üzünün tükləri biz-biz durmuş, dodaqları qaysaqlanmışdı. Gözü batmış quyunun dibindəki su kimi güclə işıldayırdı. Səsküyə bayıra çıxdılar itlərə acıqlandılar. A bala, kimsən? deyə doqqazdakını səslədilər. Niftalının atası kürkünü çiyninə saldı. Oğlu ilə bərabər doqqaza çıxdı. Hardansa azıb gəlmiş bu Allah bəndəsinə diqqətlə baxdı və başa düşdü ki, bu adamına oxşamır. Son vaxtlar belələrinə tez-tez rast gəlmək olurdu. Ya düşmənini öldürəndən sonra baş alıb buralara pənah gətirir, ya da bir parça çörək ucundan çöllərə düşürdülər. Kişi oğlanı təpədən dırnağa süzdü və "Yox, bu adam öldürüb qaçana oxşamır" deyə ürəyindən keçirtdi. Yəqin başqa əmması var. Əslinə baxsan, kişinin oğlanın çuxura düşmüş gözlərindən xoşu gəlməmişdi. Elə bil qərib bunu hiss elədi. Qışın girhagirində qapıdan geri qaytarılacağını başa düşdü və səsinə yazıqlıq verdi. Qaşqınam ay dayı, heç kimim yoxdur. Kişi oğlunun üzünə baxdı. Neftali isə gözünü qaşağın yırtıq çarığından çıxmış barmağına zilləndi. Buranı sənə kim nişan verib? Heç kim. Yolu əlimə alıb gəlmişəm. Qapınıza pənah gətirmişəm. Ata oğula baxdı, oğul da ataya. Adın nədir? Mürşid. Düzmü deyirdi? Allah bilir. Kağızı yox, şahidi yox, gəlmə adam idi. Elə o gündən ona kənd arasında gəlmə mürşid dedilər. Əvvəlcə mala baxdı, sonra əkinə-biçinə getdi. Niftalı ilə dostlaşıb lap qardaş oldular. Atası öləndən sonra Niftalı ona torpaq da verdi. Köməkləşib balaca bir daxma da tikdilər. Malqaradan pay ayırıb bir at da bağışladı. Qohum qızlardan birini də alıb onu ev eşi elədi.'' Gəlmə mürşid diribaş idi. Əlinə maya salandan sonra Tiflisə, Gəncəyə ayaq açdı. Dolanışığı da yaxşılaşdı. Özü də gümrahlaşdı. Niftalı bir gün eşitdi ki, mürşid arvadını incidir. Həftələrlə evə gəlmir. Şəhərdə kefdə damaqdadır. Uşaqlarına baxmır. Ürəyi götürmədi. Yanına çağırdı. 2-3 gün gözlədi. Amma mürşiddən cavab çıxmadı. Bir gün yolda qabaqlaşdılar. Niyə görünmürsən? Nə olub? Görünməyin vacibdir. Bəlkə bir sözüm var. Sənin mənə nə sözün ola bilər? Ayə, nə yekə-yekə danışırsan? Danışmayanda susmayacam ki. Atlar yüyəni gəmirib fınxırışdılar. Döş-döşə gəlib dal ayaqları üstündə fırlandılar. Yolun tozu göyə qalxdı. Hə, deyəsən gözün ayağının altını seçmir. Nə tez havalandın bala? Artıq əskik danışma, sözünü de. Bir də eşitsəm ki, arvad uşağa əl qaldırıbsan, özündən küs, bildiyin, qələt eləyərsən, keçmişini də yanına alarsan. Ə, hə, gəlmə köptoy oğlu, mənə cavab qaytarırsan? Qamçının göydə şaqqıldamağı ilə mürşüdün atın dırnağının dibinə düşməyi bir oldu. Niftalı köxa elə yəhərin üstündən onu budarradı. At da sahibi kimi qəzəblənib onu tapdaladı. Koxanın hirsi soyumadı. Sıçrayıb yəhərdən düşdü. Toz torpaq içində qıvrılan gəlmənin yaxasından tutub yoldan kənara sürdü. Xəncər havada parıldadı. Qələt eləmişəm keçmişimlə ay niftalı. Məni öldürmə, balalarım yazıqdır. Sən də deyin görüm, məni çevir uşaqların başına, savab iş görərsən. Koxanın qolu boşaldı. Mürşidin quyunun dibində işıldayan suya bənzər gözlərinə nifrətlə baxdı və yaxasını buraxdı. "Di get, qurban ol evdəkilərə." Mürşid dinməz söyləməz ayağa durdu. Üstünün tozunu çırpdı. Elə dinməzcə də yəhərin qayışından yapışıb atın belinə qalxdı. Bir xeyli sakitcə kəndə doğru sürdü və birdən yüyəni dartıb geri qanrıldı. "Yaxşı, Yaxşı, ay Koxa, bu hayfı səndən almasam, kişi deyiləm. Koxa atı minib tüfəngi hərliyənəcən tozlu yolla gözdən itdi. Səhərsi də eşitdi ki, başını götürüb evdən qaçıb. Niftalı Koxalığa keçindən sonra istəsə də, istəməsə də xətrə dəyməli olurdu. Divan dərədən nə qədər uzaq gəzsə də, onların gözünə sataşmamağa çalışsa da olmurdu. Axtarıb tapır, üzünü danlayırdılar ki, Filan oğrunu niyə tutmamısan? Filan qaşağa niyə çörək veriblər? Niyə qoyubsan qaşaq kərəm kürdən keçib yaylağa qalxıb? Deməyə nə var? Amma belə şeylərdən ötürü Eloba ilə üzgöz ol görüm necə olursan. Hə, vəzifə boyunduruq kimi bir şeydir. Elə ki boynuna qoydular, belinə minib istədikləri səmtə sürəcəklər. Ya gərək dözəsən, ya da gərək onları da özünlə bərabər sürüyüb boyunduruqlu-moyunduruqlu tökəsən kürə. Havadan od ələnirdi. Kövşənlərdən qalxan ilğım təndir alovu kimi havanı yalaya-yalaya boz səpələr aşıb kəndin üstünə yayılır. Oradan da suyu işıldayan kürün üstündən keçib qarayazı meşəsinin ağaclarını qarsayırdı. Niftalı köxanın kölgəsində uzandığı ağacların gövdəsinə yapışmış cırcıramalar səs-səsə verib elə cırıldayırdılar ki, adam qulağını tutmalı olurdu. Niftalı köxanı isti, üstəlik də cırcıramaların səsi tənt etmişdi. Ayaqlarını suya salıb sərinləmək və sinəsini, başını yuyub bir az dincəlmək istədi. Ayağa durdu. Yaxası qaytanlı köynəyini soyundu. Arxa yaxınlaşıb oturdu. Əlini suya uzatdı. Kür tərəfdən uzanıb qəbristanlığın yanından diktirə qalxan tozlu torpaqlı yolla gələn atlıları görmədi. Cırcıramaların səsi qulağına düşdüyündən atların fınxırtısını, üzəngilərin cingiltisini, ayaq tappıltılarını eşitmədi. Bircə onu hiss etdi ki, güllə açıldı. Kürəyi qovuşdu. Əlini sudan çəkib qamətini düzəltdi. Qanırılıb dala baxdı. Gördü ki, atlıların biri yüyənini çəkib atı şahə qaldırdı. Geri dönüb kiminsə üstünə qışqırdı. Qamçı şaqqıldadı namərd köpək oğlu. Daha heç nə eşitmədi. Kövşənlərin xışıltısı, yarpaqların pıçıltısı, arxın şırıltısı, cırcıramaların səsi birdən-birə zəiflədi, uzaqlaşdı və eşidilməz oldu. Havanı qarsalayan ilığım elə bir qor kimi gözünə doldu. Bəbəklərinin önündə dalğalandı və dumana çevrildi. Hər şey bu dumana büründü. Kərəm atdan sıçrayıb özünü ağacın altına yetirdi və Niftalı Koxanın başını dizinin üstünə aldı. Güllə kürəyindən dəyib sinəsindən çıxmışdı. Gözləri qapalı idi. Təkcə dodaqlarının xəfif titrəyişindən bilinirdi ki, hələ nəfəsi var. Kərəm aralarına qan düşüb düşmənçilik başlayandan bəri onu belə yaxından görməmişdi. Kişi xeyli dəyişmişdi. Balaca buxağa bağlamış, sifəti qaralmış, qalın bığı azca coddaşmış, gicgahlar ağarmışdı. Gözlərinin ətrafında xırdaca qırışlar əmələ gəlmişdi. Kərəm hiss elədi ki, niftalı koxanı qan aparır. Təntidi. Əlini atıb köynəyinin yaxasını açdı və bilmədi kişiyə necə kömək eləsin. Elə bil bunu niftalı koxada hiss elədi. Qımıldandı. Göz qapaqları aralandı. Zənlə Kərəmin üzünə baxdı. Torlaşmış bəbəkləri lal sular kimi durğunlaşdı və birdən-birə genişləndi. Kərəm hiss elədi ki, Koxanın bədəni titriyib dartındı. Elə bir kişinin canından üşütmə keçdi. Onun da bədəni gizildədi, qəhərləndi. İndi mən neyniyim, ay niftalı? Gənciyə gedə bilmərəm. Tiflisə də ki, əlim çatmaz. Sənin dərdinə nə çarə qılım? Kişi səs eşidib əvvəlcə diksindi, sonra dirçəldi başını azacıq qaldırıb, bulanlıq gözlərini qarşısındakının üzünə zillədi. Deyəsən kimin dizinin üstündə olduğunu başa düşdü. Əvvəlcə həyəcanlandı. Kərəm onun gözlərindəki işartının səyridiyini hiss elədi. Öləzməkdə olan çıraq tək atılıb düşən bu həyat işartıları titrədiyi kimi də birdən-birə sakitləşdi. Dodaqları tərpəndi. Kərəm? Düz tapmısan Niftalı, mənəm. Lap yaxşı. Sən olmağın yaxşıdır. Bu söz Kərəmi sarsıtdı. Elə bil dizinin üstündə can verən qanlı düşməni yox, əziz bir adam idi. Elə bil bu adam həmişə dağda, dərədə onun izinə düşən, onun qanına susuyan, fürsət tapan kimi ələ verməyə hazır olan adam deyildi. Düşmənçilikdən çox-çox əvvəl bir yerdə oynadıqları, Kürü üzüb Qarayazıya keçdikləri, atları yalmanlayıb kənd arası ilə çapdıqları uşaqlıq dostu, uşaqlıq sirdaşı idi. İndi isə bir-birlərinin üzünə həsrət qalmışdılar. Yaraqlı yasaqlı idilər. O Kərəmə yaxın düşə bilmirdi, Kərəm də ona. Kərəm tüfəng götürüb dağlara, daşlara düşmüşdü. At belində ömür keçirirdi. Başının dəstəsi ilə Tiflisdən vurub Gəncədən çıxır, Dilican dərəsində haqq-ədalət divanı qurur. Dağları aşıb Arazı keçir. Sorağı gah İrəvandan gəlirdi, gah da İrandan. Niftalı Köxa isə evində, qohum qardaşın əhatəsində, səksəkə içində yaşayırdı. Köxa olandan sonra dəyişmişdi. Kərəm ona bir neçə dəfə ismarc eləmişdi ki, kənd adamlarına dəyib dolaşmasın. Amma xeyir olmamışdı. Kərəm onu axtarırdı, çoxdan axtarırdı qulaq vurması vermək üçün. Dəstəndə təzə adam varmı? Kərəm güclə eşitdiyi bu sözlərin cavabını xeyli ləngitti. Var. Kimdir? Mürşüd. O gəda mı? Bu söz Kərəmin ortasından beş açılan gülləsi kimi keçdi. Elə bil gözünə qaranlıq çökdü. Yaralandı, yaman yaralandı. Mənə pənah gətirdi, neyniyim? Bizə də pənah gətirmişdi. Axırını ki gördün. Kişi inildədi. Kərəmə elə gəldi ki, onu incidən yaranın ağrısı deyil, əməyinin, zəhmətinin itməsinin ağrısıdır. Niftalı Koxanın sifətini soyuq tər bastı. Üz gözünü qırışdırdı. Sonra bu ağrı və istirabların əvəzində çöhrəsində təbəssümə bənzər bir ifadə sezildi. İndi arxayın ölə bilərəm. Şükür Allaha, zənnim puça çıxdı. Yoxsa o dünyaya niskilli gedəcəkdim. Çox şükür. Kərəm, gözümdən düşmədin. Başımı birazca yuxarı qaldır. Kərəm onun qoltuğunun altından tutub dizlərinə dirsəkləndirdi. Kişi ağrını udub sakitləşdi. Sifətindən quş nəfəsinə bənzər xəfif bir dirilik işığı ötdü. Uzaqlara baxdı. Kərəm hiss elədi ki, onun torlanmaqda olan gözü kürün o üzünə, Ceyrançöl düzənliyindən sürüşüb sahil boyu uzanan Qarayazıya, biraz bərədəki kənd evlərinə, biçənəklərə, köpşənlərə, dərs tayalarına, malqara haylayan uşaqlara zilləndi. Biçənəklər yerində quruyub qalmışdı. Yenə meh əsirdi. Yenə taxıl zəmləri xışıldayır, yenə arxın suyu qırçınlanıb axır, yenə cırcıramalar zil səslə cırıldayırdı. Niftalı Koxanın gözünün önündən təndir istisinə bənzər dalğa-dalğa ilğim keçirdi. Ancaq o ayırt eləyə bilmirdi ki, gözü mü torlanır, yoxsa ilğim mı keçir? birdən dirçəlib üzünü ətrafdakı atlılara çevirdi. Baxışları ilə Kərəmin yoldaşlarını bir-bir süzdü. Gözü mürşidə sataşanda yenidən yay kimi dartınıb gərildi. Kərəm gördü ki, kişinin halı birdən-birə dəyişdi. Yanaqlarına elə bir qızartı çökdü. Bu qızartı son döyüntülərini keçirən ürəyin damarlara vurduğu axırıncı qan damlalarının qızartısı idi. Kişinin öləzməkdə olan gözləri Kərəmin üzünə zilləndi. Kərəm, bircə diləyim var. De görüm, naqanını çıxart. Məni alnımdan özün vur. Nə danışırsan? Qoy desinlər ki, Niftalı Koxanı qaçaq Kərəm öldürüb. Kişini kişi öldürər qardaş. Kişini kişi öldürər qardaş. Gədə güda yox.'' Əlim qalxmaz. Kişinin sinəsi qalxdı və asta-asta endi. Kərəm qəhərləndi. Boğazına yığılmış yaşı güclə uddu. Gözləri ilə axtarıb mürşüdü tapdı. Əlləri əsdi. İstədi tüfəngi hərləyib elə burdaca tülkü kimi büzüşmüş namərdi qanına bulasın. Amma fikrini dəyişdi. Onsuz da Niftalının qohumları onu sağ buraxmayacaqlar deyə düşündü. Bir də əlini murdarlamağı istəmədi. Onun tüfəngini də, atını da əlindən alın, qoyun rədd olsun. Özünüz zaddan düşün. Tüfənginizi yəhərin qayışından asın. Bizi gülləyə də bassalar, əl ayaq tərpətməyin. Kəndə gedəcəyik. Kərəm qərar almışdı. Niftalı Koxanın meyitini kəndə öz aparacaqdı. Kişini əlləri üstünə alacaq, atı isə arxasınca gələcəkdi. Qaçaqlar da atların yüyənini boynuna atıb, cənazənin ardınca dinməz söyləməz addımlayacaqdılar. O bilirdi ki, bu ağır işdi. Kənd adamları onların qabağına çıxacaq. Arvad uşaq hay-haray salıb, üz gözlərini cıracaq, vahişivən salıb saçlarını yolacaq, qarğış edəcəklər. Bəlkə onlara güllə də atacaqlar. Artıq əsik danışanlar, divan dərəyə xəbər verənlər də tapılacaqdı. Amma inanmırdı. İnanmırdı ki, kəndlərində belə namərdlər tapılsın. O, əmin idi ki, meyiti sakitcə kəndin arası ilə Niftalı Koxanın evinə qədər aparacaqlar. Onları lal sükutla da olsa el adətincə qarşılayacaqlar. Kərəmgil kişinin dəfnində də iştirak edəcəklər. Kişinin üçündən sonra Koxanın qohum əqrabasına başsağlığı verib atlanacaq, dağlara sarı üst tutacaqlar.'' Kərəm qollarının və dizlərinin üstündə sərinlik hiss elədi. Başa düşdü ki, kişinin bədəni soyuyur. Amma üzünə zillənmiş solğun gözlərinin dərinliyində bir intizar var. Əlini astaca Naqanın qoburuna apardı. Barmaqları əsə-əsə düyməni açdı.